तर की अध्यात्म हा जो शब्द है अपन शब्द ऐकलेला आपने भी सुना होगा ना अध्यात्म शब्द हिंदी में भी है प्रचलन मेरे पास तो तो किसके साथ जुड़ा हुआ है बोला बोलते तो बूढ़े लोगों के साथ जुड़ा है मतलब जो बूढ़े हो चुके हैं वो लोग अध्यात्म की बात करते हैं ऐसा माना है लेकिन आध्यात्मिक सवाल जिसको आध्यात्मिक सवाल करते हैं वो सवाल क्या है सबसे बुनियादी आध्यात्मिक सवाल ये है जो वेदों में से उपनिषद भी उसको मानते चलते हैं वो सबसे आध्यात्मिक सवाल ये है कि मैं कौन हूँ this is the basic metaphysical question who am I what am I born for अभी सोचिए कि ये सवाल किसके मन में पैदा होता है आ, <laughs> हाँ, आपके मन में पैदा होता है 20 साल का जो आदमी है उसके मन में यह सवाल आता है कि वो एम आई मुझे क्या करना चाहिए मेरा जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है मैंने क्या काम करना चाहिए किस दिशा में जाना चाहिए कौन सा ऑक्यूपेशन लेना चाहिए किसके साथ शादी करना चाहिए ये सब जो सवाल है वो तरुणों के मन में आते हैं बूढ़ों के मन में कैसे आएंगे ये सवाल बूढ़ा तो पूरा अपना जीवन व्यतीत कर चुका है उसके सामने कोई ये सवाल नहीं तो जयप्रकाश जी ने ये कहा कि जिसको आप अध्यात्म करते हो वो तरुणों के साथ जुड़ी हुई चीज़ है वो बूढ़ों की बृहस नहीं है गुणों की चर्चे का विषय ही नहीं है इसीलिए जिन तरुणों को सामने ये सवाल है उनका हल करना चाहिए उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उनको मदद करनी चाहिए तो इसलिए उस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढेंगे उनके साथ बैठकर ढूंढेंगे और उनको मदद करेंगे कि सवाल का जवाब ढूंढो if you know who you are then you will work accordingly. So that is precisely the point you are mentioning that so-called questions are actually questions pertaining to or questions which are plaguing the youth. तो तरुण के सवाल आध्यात्मिक सवाल हैं